Jai Siya Ram, Siya Kira. मध्य मैं राम के पक्ष में निर्णय करता हूं पितृण ऋण से मुक्त होने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए राम को चौदह वर्ष वन में व्यतीत करना होगा